Tony. Você arresta o tapete, gente. Não é isso, isso aí é tapete, gente? Olha. Saúde, meu amor, saúde. Deixa eu fazer mais assim. Saúde, meu amor, saúde. Ué. Bora ver. Ué. Pega o tamanho de gente. Eita. <laughs> Eita. Cuidado, neném. Cuidado, neném. Lara, Magali. Cadê Magali? Cadê neném? Cadê neném? vai cair, né? É. O Rex tá dormindo. O que, que você tá chorando, bebê? Olha que gracinha. Você tá mãe de gente? Você tá latindo aí, minha galinha? que que foi, Lara? Você tá chorando, Lara? Que que foi, bebê? Ai, ela sai. ela sai pra longe. Vem, Magali. O que você tá caçando aí, Magali? Ai, é a Lara. É a é Lara. que tem um rabinho mais preto. Não, né, não, ela tem a manchinha até aqui, ó. Manchinha preta, ó. Vem Mas cá, Lara. Um Olha lá, Magali, lá. Ela é nervosa. É Fica <laughs> Bateu a cabeção. Bateu o cabeção e chegou a chorar. Ui! Ah. Tantinho. Não chora, bebê. Por que vocês estão chorando, bebê? Tadinha. E o pior é que ele tem moleira, né? Oxe, olha, bebê. Correndo ah, tijolo? Não pode roer tijolo, vou te pôr lá dentro. Fica lá dentro. O Rex tá, tá dormindo. essa carinha dela. Meu, seu irmão tá dormindo, rapaz. Bora, Tó. Tá tarde. Tá, tá.